Us demano, si plau, que passeu un momentet i feu aquesta contribució solidària donant una mica de sang per tots aquells companys i amics i amigues i familiars que estan avui als hospitals de la necessitat i que puguin necessitar-la també a partir de demà mateix. Moltes gràcies, reiterar l'agraïment com a regió del districte i que la festa del dia d'avui vagi molt bé i que puguem tots doncs, contribuir que l'èxit sigui un èxit eh, cada dia millor i millor que l'any passat i l'any que ve doncs, millor que aquest. Moltes gràcies i, i moltes felicitats també a vosaltres. Eh? formen aquest bonic conjunt, una fandilla. Són fandilles d'aquestes que les veus i dius, mira que són maques, però a l'hora que una modista les ha de tallar, us asseguro que hi ha feina a fer aquestes, aquestes formes, que bé, la forma nosaltres no la mirem. Doncs nosaltres no la mirem, la forma, l'única cosa que fem és mirar que ens quedin uns bons vestits i a la vegada que passem un rato distret i el fem passar a tota la gent que valorin també la feina que tenim. Bé, una bona desfilada mai hi pot faltar una núvia, tal com ha de ser. Doncs bueno, aquí tenim una núvia, sense núvia que dic jo, però és una núvia molt maca, amb un petit que van enllar tot aquest vestit. I la part central ja veieu que és d'un altre també i d'un altre color. I a la vegada doncs, hi porta tots aquests duentons que acaben de donar. Un servei amb unes petites boles fetes de paper pixer al final d'aquesta missa molt dorada. I seguim ¡Eh, eh, eh! eh por qué tocas la cámara? pasado? passar. qué què la cámara? Dona, ¿para la cámara? ¿eh? ¿Qué traje? Panuri, amb un vestit en combinació de, de tons morats. En ah, la passarel·la ja, amb un vestit molt llamatiu, un vestit molt senzill a l'hora de fer-lo. Nosaltres en diem que són aquests vestits que se'n sabia, però la realitat doncs bé, és jo. un vestit molt alegre. El temps, el temps d'ara, no? els colors que es porten ara. I l'Antònia, de color negre, amb un sal a sobre acabat amb punxes,